коли сумно тобі буває, коли сенсу життя немає, пам'ятай, що Господь Спаситель може серце твоє зцілити і мир подарує тобі. знає твої почуття, він поряд, у кожній хвилинці життя він поряд, у щасті і серед біди, він поряд з тобою завжди, якщо знову від болю плачеш, ти підтримку його побачиш, ніжний голос в душі почуєш і безмежну любов відчуєш його, безмежну любов, бо він поряд, він знає твої почуття, він поряд у кожній хвилинці життя, він поряд у щасті і серед біди, він поряд з тобою завжди. надійні руки, усі зустрічі розлуки, усі мрії, сподівання, всі надії, всі бажання і знай, він любить тебе. знає твої почуття, він поряд, у кожній хвилиці життя, він поряд, у щасті і серед біди, він поряд з тобою завжди, і він поряд, він знає твої почуття, він поряд, у кожній хвилинці життя, він поряд, у щасті і серед біди тобою завжди. Амінь.